go. Está equipa Dobre kreple? Jedziemy. Na tyle, ile się da. Thank you. Thank you. kiedy był zakręt. No, ciężko się wjeżdżało pod górkę, a potem fajnie się zjeżdżało z górki, ale stres do samochodu, nie? No a teraz jesteśmy gdzie? Rynek, Lasz, Fontannek. Rynek czy jakiego miasta? Fontannek. Jakiego miasta? Nikoł. Nikoł.